Bon dia. En primer lloc, gràcies a la Mireia i la Ivet per, per l'oportunitat de venir a explicar-vos avui algunes coses. I parlo en primera persona del plural perquè avui som no, tant la Mònica Beguer, que després us parlarà mi mateix, que us farem una presentació en dos actes, dos presentacions complementàries que d'alguna manera el que us proposem és explicar-vos algunes reflexions no? i alguns inclús neguits no? o esperances que tenim amb les discussions internes del despatx, amb la tasca professional després d'haver viscut tot un període d'una experiència eh, que d'alguna manera respon, podríem dir, al, a l'època daurada de l'urbanisme a Catalunya eh, i que en aquests moments veiem no, que situem un punt d'inflexió que cal sobre el que cal reflexionar i cal, <clears throat> i cal replantejar-se algunes, algunes qüestions. El títol, disculpeu, sembla certament excessivament pretensiós. D'alguna manera el que pretenem és, és posar, perquè el temps també és limitat, un cert mapa de com veiem, com veiem la qüestió des d'un punt de vista molt específic, que és el d'arquitectes urbanistes, que és el que ens, el que ens dediquem, perquè després, si voleu, no, profundir en el, en, el, en el moment del debat puguem, puguem discutir amb més, amb més detall. La sensació que tenim, com dèiem, és que hem viscut un procés en què les nostres ciutats i els nostres territoris amb matisos de diferent mena podem arribar a l'acord que han estat millorant, no? que les condicions urbanes que vam heredar en un determinat moment al final d'un període eh, fosc no? al final dels anys 70 fins a no fa gaires anys ha sigut un procés positiu, perquè les ciutats han superat dèficits molt importants que tenien, però la sensació també que aquest període s'ha acabat i que ens situem en un moment en què sembla que haguem perdut, no? que haguem perdut el model que semblava que perseguíem, que, que haguem perdut aquest paradigma i sembla que també hem entrat en un procés en el que ens hem autoimposat la responsabilitat de definir un nou paradigma. No? I aquesta és una situació estressant que també pensem que cal revisar, si cal prendre-se-la amb tants nervis com, com ens estem autoimposant, o cal no, frenar una mica, no, serenar-se i revisar alguns conceptes fonamentals que ens semblen importants per poder recuperar el que vol dir un paradigma o el que vol dir un model, un model de ciutat. Segurament no, la, la vinculació, la promiscuitat en el que llegim l'urbanisme i la crisi econòmica que avui, que avui tenim, tenim a sobre, o la situació econòmica diferent a la que avui ja ens situem, segurament és perquè durant molts anys o a partir d'un determinat moment vam confondre no, l'urbanisme amb el negoci, d'alguna manera, i vam confiar excessivament que allà on hi havia negoci, allà on hi havia plusvàlua, hi havia urbanisme. No? I per tant, hi havia una certa repercussió vinculada a la millora de les condicions urbanes i de les condicions i de les condicions territorials. Tant és així que també tenim la sensació que el marc legal no? que, que d'alguna manera ens, ens marca unes determinades pautes, s'ha fonamentat amb aquest precepte. No? I hem passat segurament d'una idea que inicialment podia ser condicional, que ens sembla que recull la Constitució espanyola, és eh? si l'activitat urbanística ja plusvàlua es revertirà en la comunitat, a una condició quasi allò per defecte de la llei d'urbanisme catalana, que és les plusvàlues revertiran, no? les plusvàlues revertiran amb la comunitat donant per fet que l'activitat urbanística està vinculada a la generació de plusvàlues. Per tant, ens hem quedat sense plusvàlues, sembla que ens hem quedat sense urbanisme i el que és pitjor, sembla que ens hem quedat sense idees que, que haurien de sustentar l'activitat l'activitat urbanística. Per tant, és un petit parèntesi de la llei, tampoc voldríem que s'entenguessin les reflexions que plantegem avui com una voluntat o com una proposta directament vinculada a propostes de marc legal. Sabeu que en aquests moments la Generalitat no? sota el lideratge del, del conseller Santivila, ha iniciat ja un procés de revisió de tot el marc legal que té a veure amb la, amb la regulació eh, urbanística i territorial, amb la voluntat de redactar un nou codi d'urbanisme. Per tant, ens sembla que és important i que segurament és necessari revisar, revisar tot aquest marc legal, però també creiem que no serà suficient, que hi ha qüestions tan o més importants de caràcter cultural i de caràcter fins i tot podríem dir que ètic que si no les aconseguim, per molt canvi legal, i la llei sabeu que és cada any, no? des de l'any 2002 que tenim una nova llei, s'ha anat canviant, pensem que tampoc, tampoc, serà, tampoc serà suficient. Per tant, sota, sota aquest marc, clar, quan, quan la Mireia i la Bet ens proposaven parlar sobre transformació urbana, ens fèiem una primera qüestió i és bueno, segurament el concepte de transformació en si mateix no presenta un canvi de model, un canvi de paradigma, presenta segurament un canvi, un canvi, de, un canvi de tendència, però que en cap cas quan intentem substituir processos de creixement per extensió de sol per processos de transformació o regeneració urbana, hauríem de caure en l'error que és traslladar les lògiques econòmiques no, de negoci que fins ara es produïen amb l'extensió, amb el sol urbanitzable, cap al sol urbà. Amb atenció especial, o una vegada més amb la llei que des de l'estat espanyol no, ja s'ha aprovat, la coneguda llei de les 3 R's de regeneració i renovació urbana, que d'alguna manera està plantejant aquest, aquest mecanisme, eh, que és traslladar la lògica de la plusvàlua cap a un territori, cap a l'urbà, que necessita uns petits ajustos perquè continuï funcionant de la mateixa, de la mateixa manera. Per tant, amb una certa voluntat de plantejar no, un, un mapa de caràcter cultural i caràcter ètic diferent, us proposàvem avui, i podríem agafar altres conceptes, però ens semblava interessant revisar dos conceptes fonamentals que junts formen allò, un còctel explosiu que és sostenibilitat i desenvolupament urbà. No? Allò és desenvolupament sostenible, que s'ha convertit en una mena de boira en el que tot s'hi val i que ens semblava oportú poder, poder redefinir poder, i poder repensar d'alguna manera. Respecte, al primer, com parlem de sostenibilitat, i tampoc es tracta de fer una, una, una, una reflexió excel·lent rigorosa, específica, el que suposa, el que significa els principis d'ecologia urbana, però sí que ens semblava no, com puntualitzar un concepte, que és el que a nosaltres ens serveix per entendre d'alguna manera què vol dir sostenibilitat, i tres factors que tenen, que tenen a veure. És evident, i tots estem d'acord, no, dels límits físics que l'hàbitat en el que ens situem, que és el planeta Terra, ens, ens, ens condiciona, però poques vegades fem un exercici de traduir aquests límits a, a conceptes o indicadors tangibles no, de la ciutat, del territori, i per tant jo crec que se'ns planteja una primera necessitat que és d'abordar més que els límits de la ciutat, des dels límits del propi, no, de la pròpia pràctica urbanística i entendre que no tot s'hi val i que en algun moment no, s'han de posar unes determinades barreres, uns determinats preceptes que permetin no, canviar aquesta tendència de pensar que tot és possible i que qualsevol actuació sobre el territori pot ser, pot ser factible. Clar, aquest concepte depèn no, de, tres, de tres factors, i, i això ja ho sabem ara, aquesta és una imatge d'un exemple utilitzat sovint quan parlem de, de projectes o de bones pràctiques vinculades a, a, a la sostenibilitat, aquest és el barri de Hammarby, a la ciutat d'Estocolm, a Suècia, un barri presentat sovint com un, com un molt bon exemple d'allò que es diu no, de, de cicle tancat quan parlem de metabolisme urbà, per tant un barri que des, del seu, des de la seva concepció, des de la seva planificació, aportava els elements projectuals i les instal·lacions i, i les infraestructures suficients per poder tancar aquest cicle i per tant poder explicar que, la, que el consum no, de, de recursos, d'energia, d'aigua, que el seu funcionament i que per tant la generació posterior dels residus associats a aquest funcionament permetia tancar un cicle i per tant, diguéssim, tenir un cert valor com a barri o com a àmbit urbà auto, autosuficient. La realitat és que després de més de 10 anys d'existència de, d'aquest barri, no sé si el coneixeu, ja he tingut l'oportunitat de, de ser-hi, és que ens hem adonat que planificar i generar les condicions físiques i d'infraestructures està molt bé, però que hi ha un factor que són els hàbits de les persones que habiten després en aquests barris que són, que són fonamentals. Hammerby, determinats objectius vinculats al nombre de vehicles per família o eh, generació de, de, de quilos de residus per persona, s'han excedit molt per sobre dels objectius establerts inicialment i això no depèn de que hi hagi una instal·lació que permeti no, resituar el residu com a producte energètic, sinó depèn de que la persona individual decideixi posar la facció que toca amb el seu, amb el seu, amb, amb el seu, amb el seu lloc o que algú decideixi agafar el transport públic en lloc d'agafar el vehicle. Per tant, ja sabem també no, que el paradigma de la sostenibilitat aplicat a la ciutat dependrà també de que sigui un procés consensuat, de que sigui un procés assumit no, pels seus propis actors i que aquí els urbanistes també hem d'assumir amb una certa humilitat quins són els límits d'aquells que ens preocupa el disseny, no? el projecte de l'espai, però que, com deia l'Isabel, necessitem integrar altres qüestions perquè això pugui ser, pugui ser viable. Paral·lelament hi ha altres tendències vinculat, vinculades a la sostenibilitat, <clears throat> certament sorprenents, però que colen no? sota, aquest, sota aquest precepte. Aquest és el projecte Masdar City, hi ha en construcció, és un projecte de, del despatx de Sir Norman Foster amb, amb els Emirats Àrabs. L'absurd que té de plantejar el repte de la sostenibilitat allà on no viu ningú. No? Aquest, I no, no és l'únic cas, i no és l'únic cas exòtic. Eh, no gaire lluny d'aquí també existeixen projectes d'ecobarris o ecociutats, fins i tot sota el paraigües de programes europeus, en el que s'estan plantejant nous creixements sota aquest paradigma quan lògic seria no, aplicar aquests conceptes allà on ja hi viu gent i aquest segurament és el principal, el principal, el principal repte que tenim recuperant allò que estava en l'origen, no? que és que la sostenibilitat té tres dimensions, l'Isabel també ho repetia, ho repetia, ho repetia força, força sovint, no? que té a veure també amb una dimensió econòmica i una dimensió social, que projectes d'aquest tipus segurament no tenen en compte i per tant haurien de, de valorar críticament quan parlem de sostenibilitat i l'última reflexió, després d'aquest primer principi, i aquesta és prestada del professor José Fariña, professor de l'Escola d'Arquitectura de Madrid, amb un fantàstic article que té en el seu blog. Si teniu temps, us recomano molt que ho llegiu. Quan parlem de la tecnologia aplicada a la ciutat, sota el precepte de millorar l'eficiència i millorar no, els determinats paràmetres que ens permetin assolir aquesta pretesa eh, sostenibilitat, posava aquest exemple que segurament coneixeu, no, los inventos del TVO, en el que ell explica i, i comparteixo en el risc de que no ens estiguem tecnificant per fer no? per a, o per generar hàbits que d'una manera diguéssim més natural pues, serien eh, igual o més eficients. No? En aquest cas és tota aquesta parafernàlia per acabar de tocar el timbre quan no, la persona només ha de... No? Quan parlem de gestió de la ciutat no? i per tant de vinculada a la mobilitat, a la gestió de residus, jo crec que cal tenir en compte que la tecnologia per si mateixa no ens, no ens permetrà directament no? reduir reduir o assolir els objectius plantejats i que presenta una altra paradoxa important, i aquesta és una paradoxa que històricament ha estat demostrada, i és que la millora no, de l'eficiència tecnològica no significa una reducció del consum no, i una reducció de, de d'aquells eh, recursos inicials que haurien d'estar al darrere de, del principal objectiu. No? Per tant, sabem que la sostenibilitat haurà de ser consensuada, que el planejament físic dels espais té un determinat límit i, per tant, ens haurem de plantejar l'assoliment d'aquest repte d'una manera molt més complexa. Respecte al segon concepte de desenvolupament urbà, que us ho expliquem amb tres, amb tres, amb tres, idees, amb tres idees eh, bàsiques. El primer té a veure amb la definició del bé comú. La definició del bé comú, que ja veieu que és una certa proposta, no és personal, és bueno, discutida, amb, que hem pogut discutir en diferents àmbits, com a contrapartida del concepte interès públic, que és el que recullen molts dels nostres documents legals. No L'interès públic, que segurament ha estat vinculat molt a la titularitat no? l'acceptació la, com a titularitat pública de molts dels recursos que generava la pràctica urbanística, però que ens semblava que traduir eh, aquest concepte de caràcter jurídic a un concepte de caràcter qualitatiu, com pot ser el de bé comú, ens pot ajudar a enfocar millor no? i criticar i, i jutjar millor quines actuacions sobre el territori permeten millorar aquest bé comú o d'una altra manera estan parlant d'alguna altra, altra història o en el pitjor dels casos únicament d'interessos d'interessos privats. Aquest és, aquest és un exemple, suposo que coneixeu el llibre o l'exposició que es va fer amb motiu del llibre de la, de la Júlia Sulls, un llibre que es diu Ruïnes modernes. La Júlia Sulls es va dedicar a recórrer la península ibèrica a la captura fotogràfica de tot aquest conjunt d'operacions urbanístiques eh, certament allò bueno, aberrants no? que en aquests moments, donada la crisi econòmica, han quedat, han quedat, han quedat aturades. Jo crec que parlar de bé comú i traduir-ho, i això entenc que cadascú amb el seu exercici professional pot traduir-ho amb diferents, amb diferents paràmetres. A nosaltres ens agrada parlar, no, identificar el bé comú sota el concepte de com millorem l'habitabilitat de les persones a la ciutat i com garantim l'accés al coneixement. I quan parlem d'habitabilitat també proposem d'alguna manera ampliar el concepte d'hàbitat no restringit únicament al concepte residencial d'habitatge, sinó en compte aquella esfera de caràcter públic que té a veure amb la millora d'aquesta qualitat, i per tant en base a determinats indicadors que també no, es proposaríem com a reptes avaluar determinades operacions i aquesta doncs, serveix per fer una miqueta de, comè de comèdia però d'altres que ens han estat planejant per sobre del, del nostre territori avaluar la sota aquest concepte de bé, de bé comú i no deixar-nos enganyar segurament per promeses d'alguns factors que fins ara sí que eren indicadors segurament d'un cert interès públic, com pot ser llocs de treball, no? operacions vinculades a llocs de treball, però que en aquests moments en el que ja sabem que, que tenir treball ja no quita de pobre, com deia un titular de la premsa, no, no fa gaire, i que per tant la condició d'accedir al mercat de treball o la possibilitat de generar llocs de treball s'ha de posar molt en dubte si realment no? i les condicions la que es fa repercuteix, repercuteix sobre el bé comú o en tot cas no, no, ajuda, no ajuda gaire. Abans parlàvem que nosaltres hem tingut la sort de viure tota una època no, que ens agradaria allò daurada o, no, o o d'excel·lència en l'urbanisme català, amb la Mònica hem estat al voltant de 15 anys, tu potser alguns anys més al despatx eh, Jornet, Jornet Llop Pastor, i certament també plantegem alguns reptes no com nous objectius o, no, o, no, o, o nous eh, reptes, sinó com la defensa o la reivindicació de determinats hàbits que fins ara funcionaven amb la nostra pràctica habitual. Quan parlem de desenvolupament urbà, creiem que és absolutament imprescindible reivindicar una visió sistèmica de la ciutat. I aquest és un tema que sembla obvi i que durant molts anys amb, amb l'elaboració de diferents documents i diferents lògiques i fins i tot de diferents polítiques urbanes es tenia en compte, però que en aquests moments, precisament per a aquells que no els interessa planificar, comença a estar en dubte i comença a estar, comença a estar en perill. Jo entendre la ciutat com un, com un, eh, un conjunt d'elements o accions puntuals, no? sense haver d'intervenir o sense haver de planificar una visió conjunta sistèmica entenent que qualsevol acció en un determinat àmbit s'ha de replantejar amb diferents escales de la seva repercussió, ens sembla molt important redefinir. Això no vol dir que pensem que s'ha de, de continuar planificant de la mateixa manera que es feia ara, eh, no, no, no és això el que estem intentant explicar, però que sí que hi havia un determinat concepte quasi ideològic de la ciutat no? i per tant preocupat per aquells conceptes que tenen a veure amb l'equilibri entre els seus diferents àmbits, i quan diem àmbits no ens referim només a espais físics, sinó persones que hi ha darrere darrere d'aquests àmbits, no? conceptes de, de reducció o de funció social de l'urbanisme en tant que no, mecanisme per poder redistribuir els recursos d'una manera més justa i equilibrada. I ens sembla que és <clears throat> important que ho diguem i que ho reivindiquem d'alguna manera i això ens porta no, als reptes. No? Us, us, us proposàvem com tres reptes com tres eixos, tres reptes que d'alguna manera també ens ajuden, que ho podeu imaginar, a tenir una certa esperança o il·lusió o, o explicar-nos no? per què volem continuar fent, fent urbanisme. Sembla que hi ha, una, hi ha una primera qüestió, si tenim en compte els factors que explicàvem abans, el bé comú de la visió sistèmica de la ciutat, que té a veure amb la necessitat de recuperar una, una ètica urbanística. No és una voluntat revisionista i crítica amb el que hem heredat ni, ni, ni molt menys, però sí que ens sembla que focalitzar i, i des de l'acció individual no, o, o particular de cadascú, si està en la funció pública o està en el mercat amb, el, amb, amb, la, pràctica, amb la pràctica liberal, però sí creiem que hi ha una certa necessitat de replantejar la funció social i per tant la, els valors ètics que han de sustentar l'activitat urbanística i que això en molts casos ha de significar una certa capacitat de renúncia no, a, determinades, a determinades accions. Això a vegades expliquem l'exemple que, que el Jaime Lerner, arquitecte i polític brasiler, quan accedeix a l'alcaldia de Curitiba, segurament coneixeu el cas, els pocs dies d'estar a la seva oficina rep una petició signada per un conjunt de veïns d'un barri en el que sol·licitaven no fer nada en su barrio. No? Jaime Lerner crida consulta als seus tècnics, estaven operant en aquell, en aquell barri, els hi pregunta què està passant i els diuen, no, si estem fent un parque fantàstic, Resulta que aquell parc no? eliminava un de los, em sembla que era un dels espais d'aigua, un, un petit allò llac que la gent allò s'havia pues, viscut sempre i que es tenia molt, molt vinculat i la gent no estava a favor o no volia que desaparegués aquell llac per molt maco, per molt interessant que fos el parc. Heimerner en aquell moment va decidir atureu, no farem res. No estem dient que s'hagi de, no? que haguem de situar-nos en una situació de paràlisi, però sí que cal avaluar molt i molt bé la pertinència de les accions sobre, sobre la ciutat, i segurament en aquest procés la fase de diagnosi compartida, col·laborativa, amb aquells que d'alguna manera pateixen no? o gaudeixen de la ciutat, voldríem que fos més aviat gaudir, no? puguin, puguin, puguin dir la seva paraula abans de prendre decisions de caràcter il·lustrat o de caràcter, en el pitjor, en el pitjor dels casos, d'una manera despòtica. No he posat cap imatge de, vinculada, de cap urbanista vinculat a l'ètica, no perquè no n'hi hagi, no? no, no voldríem entrar en, en, en qüestions de, de discriminació. El segon repte que ens sembla important és adaptar la forma de la ciutat i el territori. Adaptar o repensar, o repensar la forma en el sentit de, de ser capaços de revisar determinats tòpics o preceptes que hem aplicat sistemàticament amb l'acció la, urbanística. Amb la necessitat, també creiem, de, de, de recuperar una certa idea utòpica de la ciutat, de model, de model utòpic. Aquesta és una imatge reinterpretada del pla de Chicago de 1909, principis del segle XX, redactat per Daniel Bulham. Aquest és un dels documents que va, que va donar llum al concepte de System Park. Per tant, una visió que en aquells moments per primera vegada associava el projecte o la imatge, la imatge de ciutat a un concepte vinculat a l'espai lliure i a la seva pròpia qualitat que fins a aquell moment no havia no s'havia tingut tant tan en compte. Jo crec que necessitem, sense urgència, però sí amb una certa, amb una certa necessitat, redefinir un cert model, una certa visió utòpica de la ciutat que sigui capaç de plantejar alguns reptes <clears throat> de caràcter general, amb la visió sistèmica que reclamàvem, i sobretot permeti revisar alguns conceptes, com, com dèiem abans, com per exemple, i aquest diguéssim és entrar molt en detall, concepte de densitat no? o conceptes de centralitat urbana que segurament en aquests moments, i aquest sí que és una qüestió més personal, ens, ens, ens, ens manifestem certament, certament crítics, fins al punt, i aquest és un tema que a vegades discutim a l'escola, no? que acostumem a posar l'Eixample de Barcelona com a model no? homologable i extensible a tot el territori català o fins i tot a l'estranger, quan certament l'Eixample de Barcelona a Catalunya és l'element estrany, és l'excepció. I pretendre portar determinats paràmetres no? de densitat, de nivell d'activitat econòmica, no? de, de complexitat o diversitat, no? que es dona en un lloc que és absolutament excepcional per unes determinades qüestions històriques i socials com a paradigma per poder aplicar en altres territoris i per tant aplicar conceptes que segurament no seran, no seran encertats, ens sembla que és important redefinir. Aquesta és una imatge que ens ajudava a explicar no, d'alguna manera aquesta, aquesta visió sobre una imatge que bueno, ve, ve, ve a explicar la necessitat de revisar aquesta relació bueno, molt bàsica entre ciutat i territori, entre, entre, camp, entre camp i ciutat, però que també ens ajuda a repensar que alguns conceptes que fins ara assumits com a positius, després veurem algunes imatges, com és la densitat, segurament en alguns casos han estat molt i molt equivocats i en el pitjor dels casos en resposta a lògiques econòmiques, de viabilitat econòmica i no d'avaluació real dels potencials i les capacitats de determinats territoris. O sigui, és estrany, no? si parlem de transformar la ciutat, que sembla que totes les transformacions hagin de ser àrees de centralitat, entre cometes, prenent el model de centralitat urbana de Barcelona i per tant pensem que tot el territori, a totes les ciutats, siguin intermèdies o siguin petites, no? qualsevol operació de transformació ha de, ha de comportar aquests nivells de congestió i el pitjor de tot ha de portar alguns preceptes, com és entendre que transformar la ciutat és densificar-la, jo mm, mm, crec que no ho hauríem d'entendre d'aquesta manera, o que transformar la ciutat és expulsar l'activitat industrial. No? Jo crec que són dues qüestions que hem assumit i que, i que quasi per inèrcia s'han anat, o pitjor els casos, transformar les ciutats és expulsar les persones no? que viuen allà, que també s'ha produït sovint, i per tant posem dubte aquestes dinàmiques amb una revisió profunda. Un model utòpic i prenem aquest, nom, aquest concepte anglosaxó que ens permeti també retornar o repensar amb, amb, les, amb una determinada essència sense que sigui allò un retorn al passat, però sí recuperar quins són aquells elements bàsics, no? elementals de la ciutat, que si disposem de pocs recursos econòmics, després també farem algun comentari, ens haurien de permetre continuar treballant al voltant del desenvolupament de la ciutat. Aquesta és una escultura d'Alberto Giacometti, que precisament es diu Plaça, es diu Piazza, i en canvi no hi ha cap element físic. No? Per tant, he explicat que el, segurament el valor social de l'espai públic i de la ciutat, per extensió, depèn d'aquestes persones que es situen en el centre i, per tant, recuperar el valor no? de la persona, l'Isabel també ho explicava molt bé, com a argument central o argument motor de l'acció urbanística ens sembla fonamental per recuperar una acció, i aquestes són dues imatges que quasi són de pornografia urbanística, que són dues imatges de de, de dos espais pels que passo cada matí quan porto el meu fill a la guarderia i que ens ajuden a explicar alguns temes projectuals que ens sembla que ens plantegen determinats reptes, com és el valor del verd urbà eh, a la ciutat i per tant em eh, sembla que hi ha molt recorregut eh? quan parlem del verd i superem eh, l'associació de verd a despesa econòmica o associem la, no, la relació de verd únicament arbrat i per tant Creiem que hi ha moltes altres fórmules de desenvolupar la qualitat de la ciutat a través del verd, que ens planteja reptes de com es gestiona la relació entre l'àmbit públic, entre l'esfera pública i privada, a través dels projectes arquitectònics, i ens ajuda, tal com dèiem, dèiem abans, a, revisar determinats projectes. Aquest és, una, és un petit vial que va ser el resultat d'una operació urbanística de transformació d'uns terrenys prop d'uns àmbits ferroviaris, en el que van aparèixer, podeu veure, aquest conjunt d'habitatges unifamiliars en filera, que si utilitzessin preceptes d'eficiència del sol, densitat, serien un desastre, perquè no sé, no sé la densitat exacta, però podria ser que fossin de molt baixa, de molt baixa densitat. En canvi, paradoxalment, l'espai públic ha generat, sense haver peatonalitzat el carrer, no? per tant, haver mantingut una certa, un cert equilibri entre la circulació rodada i peatonal, ha sigut capaç de generar un àmbit, jo considero que de, de molta qualitat, i d'aquests exemples en podríem trobar, trobar molt, sense necessitat de grans, de grans artefactes, i en canvi altres sectors generats sota el precepte no? de la densitat, no? de, de, de la diversitat, han acabat generant espais d'aquest tipus amb tota una concepció no? de, de la relació pública i privada certament molt, molt, molt perillosa, molt fronteritzada, que segurament jo crec que ens ajuda a entendre que hi ha molt camí per recórrer amb, aquest, amb, aquest, amb aquesta frontera, no? amb aquest ecotó que hi ha entre el públic i privat i que també ens ajuda a repensar, també és la sensació de que molts programes iniciats amb, amb vinculats a la transformació, a la regeneració urbana, tracten de manera separada l'actuació sobre l'espai públic i l'actuació sobre el món privat. La llei de barris és un clar exemple, la llei de barris projecte d'espai públic, no, no direm que de maquillatge urbà, perquè, no, perquè ha tingut coses molt positives, però sí és un programa vinculat molt a l'esfera pública, no? a l'espai públic, té altres eixos socials, econòmics, però el que és urbanístic era espai públic, molt desvinculat del que hauria de ser no? l'àmbit residencial, l'àmbit privat, i en canvi quan hi ha ajudes per rehabilitar no? l'edificació i s'han de posar sensors, tenim conflicte, l'ascensor Pensar la rehabilitació de la ciutat conjuntament esfera privada esfera pública ens sembla que jurídicament és, jurídicament és complicat, però que s'hauria de fer un cert esforç per ajudar a millorar l'arquitectura no? conjuntament amb la millora del propi, del propi espai, espai, espai públic. I un altre aspecte vinculat en aquest, segurament, que és el que té a veure amb la, amb la mobilitat, i aquest també són dues imatges prestades d'una conferència del Jaime Lerner ell, eh, molt més simpàtic que jo, explicava que el cotxe és com una persona que es presenta en una festa sense haver estat convidat, no? ningú l'ha convidat, arriben allà, però que a més a més veu molt, és el que més veu de tots, veu més beguda, i el pitjor no vol marxar mai. No? I per tant ja estàs netejant i ell encara estan allà. El, amb el cotxe ens ha passat això, sense adonar-nos, no? ha vingut, el tenim aquí, som molt dependents del cotxe, i per tant la gestió, no? la reducció de l'impacte del vehicle, tant per aspectes ambientals i de salut com per, com, eh, com per aspectes físics. Recentment un document sobre l'espai públic a la ciutat de Montmeló, el 60% de l'espai públic era superfície vinculada al vehicle. Eh? I estem parlant superfície d'asfalt, rodat i superfície d'aparcament. Per tant, jo crec que aquests exercicis són paràmetres que no estem acostumats a calcular no els tinguéssim presents i els, si els situéssim qualitativament en diferents àmbits ens adonaríem de la catàstrofe que significa no? de l'ús abusiu i la presència excessiva del cotxe en les nostres ciutats i la necessitat de repensar els espais de la mobilitat no? que com un altre camp sobre el qual aplicar si podem dir si podem dir així, la transformació, la transformació de la ciutat en propostes, i aquest és una proposta vinculada a un moviment anglosaxó anomenat Naked Cities, Naked Streets, no m'equivoco, no busqueu internet Naked, perquè et sortiran dones i homes despullats al carrer. Però és tot un, no és tot un, tot una reflexió i un col·lectiu que pretén no? reintervenir o re, re, regenerar la ciutat, bàsicament l'espai públic, amb dos, amb dos línies. Una és vinculada a la mobilitat no? i a la coexistència i, per tant, pensar que la cohabitació a la ciutat entre el peató, la bicicleta en aquest cas i l'automòbil requereix una, una, una, una actitud interpretativa dels agents, no impositiva de senyalització, semàfors, no? i per tant, veieu, no? el de Naked, el de eh, carrers despullats, té a veure amb la necessitat de netejar aquest, aquesta infoxicació no? o intoxicació d'aliments que tenim sobre, sobre l'espai públic i a la vegada no? pensar que això pot repercutir en una millor qualitat paisatgística, ambiental del propi, del propi espai. I finalment, i aquest és l'últim eix, acabo, acabo molt, molt, molt breument, ens agradaria fer un últim comentari respecte a mecanismes o instruments que pensem que poden ser factibles o poden ser possibles amb tot aquest procés no? de, de repensar la ciutat, la ciutat existent. Clar, ens situem en un moment en què també se'ns imposa un cert repte, no sé si fictici, de pensar la ciutat, ens diuen no? la ciutat sense plusvàlues urbanístiques. No? Què farem? No? Què faran els ajuntaments ara que no hi ha, ara que no hi ha plusvàlues? No? I això automàticament ve acompanyat, si tenim la solució, partenariat públic-privat, no? per tant el privat no? ha de colonitzar l'acció urbanística a la ciutat. Nosaltres eh, continuem, continuem defensant la necessitat d'una administració pública no? amb prou autoritat i amb prou recursos econòmics, no entrarem, com l'administració la, pública, i en tot cas, amb els recursos econòmics que tingui, intentar fer-ho el, millor, el millor possible i posar l'alerta amb aquests mecanismes, no? el PPP, de partenariat públic-privat, que d'altres àmbits en els que hi ha, no? hi ha anys d'experiència i ja podem llegir articles que provenen dels Estats Units en el que es comença a demostrar que aquest tipus de partenariat i lògica econòmica, si bé es pot ser positiu en àmbits puntuals, en cap cas permet garantir aquella reflexió, aquell concepte sistèmic de la ciutat i en cap cas és un mecanisme que ens serveixi per reequilibrar situacions de desequilibri a la ciutat i, per tant, aquells àmbits on l'interès privat té més no? vocació, on la capacitat d'aquells eh, veïns de, de fer donacions econòmiques sobre un àmbit permet que barris tinguin parcs no? i espais públics allò excel·lents i que altres àmbits en els que l'interès privat no té cap vocació i en què la capacitat econòmica dels seus habitants no té cap recursos, siguin espais empobrits i per tant produint un efecte que accentua encara més els desequilibris existents. Dit això, i sobre els instruments, i tornem al marc, al marc legal, i amb això, amb això acabarem, una certa sensació que hem aplicat no? Si, si deien que hem aplicat un mateix model a qualsevol situació, també la sensació que hem aplicat un mateix instrument a qualsevol, a qualsevol àmbit, i és l'instrument del sector, no? la concepció del sector, que en el moment que apareix la llei, la llei de Suelo no? i proposa la, no? la, la, la gestió integrada i per tant el repartiment equilibrat de beneficis i càrregues en un moment en el que el desenvolupament es fonamenta amb l'extensió, té, pot tenir un cert sentit, però creiem que no és suficient no? i que segurament quan parlem de regenerar i transformar la ciutat cal repensar com han de ser aquests mecanismes aquests, i aquests instruments, bàsicament dos factors. Un és amb el tamany, amb la dimensió de les accions urbanístiques. No pot ser que tinguem afectats no, grans superfícies de sols a la ciutat per garantir la seva actuació integrada. Can Batlló, Can Batlló porta afectat a Barcelona, al barri de Sants, la Bordeta porta afectats no, des del PGM 40, 40, 40 anys a l'espera de que sigui viable no, que el promotor pugui fer front i mentrestant uns barris que van assolint tot un nivell de dèficits amb, amb, un, amb, un, amb, un, amb, un, amb un àmbit tan i tan gran aturat no? sota aquest concepte o aquesta figura, o aquesta figura de, de, de sector i per tant la necessitat d'implementar mesures transitòries, si és necessari, no? de gestionar transitòriament la ciutat de manera que puguem fer front a unes necessitats segurament més urgents no? i amb una planificació més estratègica a llarg, a llarg, a llarg, a llarg plaç. I acabo, perdoneu, ara sí, no? un punt que em sembla que és important, la necessitat, i recuperem, no? la sostenibilitat no serà possible si no la practiquem entre tots, no? com hem d'abordar el concepte de participació o processos col·laboratius. Aquí m'agrada recordar una frase que se li atribueix a Alejandro, a l'arquitecte madrileny, Alejandro de la Sota. Alejandro de la Sota deia que hi ha dos tipus d'arquitectura, no? l'arquitectura intel·lectual, l'arquitectura popular, no? i que lo demás és negocio. Segurament ens hem dedicat a fer molt negoci i poca arquitectura i poc, i poc, i poc urbanisme, però sí que em sembla interessant aquesta dualitat no? que segurament hem de tenir presents de que no podem oblidar no? dos vies i que des del punt de vista urbanístic no? és possible que sigui necessari que hi hagi actuacions que es prenguin d'una manera no diré que més tecnificada no? o una presa de decisió més, més il·lustrada, però segurament que hi ha actuacions que requereixen una via en el que la participació pugui tenir no? un paper determinat, concret, no? de la fase de diagnosi, i aquesta podríem dir que és la, la, la, la via diguéssim de l'urbanisme intel·lectual però que hi ha una altra, que és la popular i quan dic popular no es diu amb caràcter de menyspreu, ni molt menys al revés, no? aquella vinculada a les necessitats reals a l'acció quotidiana en el que la participació o el, o el, o el reconeixement del, del, dels diferents protagonistes ha de tenir un paper molt important i que ens confondríem no? si intentem reformar l'avinguda diagonal amb un procés participatiu, segurament, pensant que allò que decideix la gent és el que s'haurà d'implementar i que al revés no? haurem d'abordar de manera allò il·lustrada o amb decisió únicament tècnica propostes que tenen a veure amb un petit detall. En aquest sentit, sí que sembla que, que hauríem de ser capaços de definir, identificar no? quins, de, quins són aquests processos que requereixen una via o requereixen una altra. Gràcies.